¡Diego! ¡Está el ramo! ¡Diego! esta weá, perro? Puta, ¿para qué juntís platita para pagar la primera cuota del anillote que tuviste que comprar, pues weón? ¡Ahora! ¡Uf! ¡Oh! Puta pelado que eres mandoneado, weón. Puta, pero ya no me voy más. Peladito, ¿te acordás cuando jugábamos al paintball? Puta, esta weá es parecida, pero no igual. Toma, mira. Aquí tenés que ir acá, sacar seguro y aquí disparar.